मचा दे क्या मचा दे मचा दे मचा दे क्या चलो मचा दे क्या मचा दे बजा दे मचा दे क्या चलो मचा दे क्या इस गाने पे पब्लिक को नचा दे क्या मचा दे क्या चलो बजा दे क्या पब्लिक की ये भगा दे क्या चलो कमा दे क्या मेरे पैसे से मच्छी तो फटका दे क्या साथ में मचा था माल भी उनके ही साथ में घसा था पांडू ने पकड़ा तो साथ में फंसा था जॉइंट के ट्रिप में रात भर जमा था अड्डा फिर चेंज और बदला इलाका सामने इस गोली में रही थी पटाखा दसरे जो मिली तो हुआ धमाका है क्या नहीं भाई तेरा हाड़ मचा था अकेली जींस और शर्ट अपना ढीला माल पानी कमाते शॉर्ट अपना मिला ना भाई चलो मचा दे क्या मचा दे मचा दे मचा दे क्या चलो मचा दे क्या मचा दे मचा दे मचा दे क्या चलो मचा दे क्या इस गाने पे पब्लिक को नचा दे क्या नचा दे क्या चलो बजा दे क्या पब्लिक की ये रापुन भगा दे क्या चलो कमा दे क्या मेरे पैसे से मच्छी तो फटका दे क्या फटका दे क्या तेरी आइटम खुद से खफा है क्या खफा है तो दूसरी फटा दे क्या चलो मचा दे क्या मचा दे बजा दे मचा दे क्या चलो मचा दे क्या मचा दे बजा दे मचा दे क्या नंगे दे पैर अब पैरों में शू बच का ना समझाता अब वो गुरु शूटर हाँ। सब शाने बच के रह तू पकड़ में आया तो फटके दे तू मेरे कर्म है छुपे इस कलम में छुटे ये कागज नहीं मेरे लिए ये धर्म है गर्म है खून और जॉइंट में चिलम है दर्द है दिल में और अंदर ही विलन है जीलन हाँ। है अपनों से यही तो जीवन है राम है एक और हर घर में रावण है कुछ हाँ। दिन पहले हम बचकाने थे वक्त के व्यापारी समझाने थे भूलते बेटा पर रब काटे है इतना मत सोच तू मचाते रहे मत शर्माते रहे कई को घबराता बे कई को घबराता बे फड़ा हो करे तो कनपटी तोड़ डाल सपनों के नाम पे बस्ती में झोल झाल मस्ती में बंटर सब फुकड़े को रोल मार माइक पे चीखू तो सब बोले बहुत हार्ड चलो मचा दे क्या मचा दे मचा दे मचा दे क्या चलो मचा दे क्या मचा दे मचा दे मचा दे क्या चलो मचा दे क्या इस गाने पे पब्लिक को नचा दे क्या नचा दे क्या चलो बजा दे क्या पब्लिक की ये भगा दे क्या चलो कमा दे क्या मेरे पैसे से मस्ती तो फटका